بسم الله ما هو الإعلام؟ هل هو وظيفة؟ ولا تخصص؟ مجال؟ ولا حرفة؟ يعني لما الشخص مثلا يقول عن نفسه إعلامي إيش يسوي بالضبط؟ هو في شيء اسمه إعلام أصلا؟ نعم في شيء اسمه إعلام ولكنه أصغر وآخر جزء في عملية طويلة لهذه العملية جزئين الجزء الأول هو مخرج المادة بأي شكل من الأشكال كانت سمعية مرئية وحتى مادة مقروءة الجزء الثاني من العملية هو المستقبل اللي هو أنت أو أنتي فين موقع الإعلام من التفاعل بين هذا الثنائي اللي هو المستقبل والمخرج الإعلام آخر عملية تتم ضمن سلسلة طويلة من التفاعلات هذه السلسلة لها أشكال عديدة وبدايات ونهايات مختلفة المقصد من الكلام أنه الإعلام بحد ذاته عملية اتصال بين طرفين تتم على منصة هذه المنصة هي ما يسمى الوسيط وما تتلقاه أنت بأي شكل من الأشكال هو المادة وعملية التلقي فقط لا غير هي الإعلام في سنة 1967 صدر كتاب اسمه The Medium is the Message للكاتب مارشال مكلون رحمة الله عليه عنوان الكتاب الوسيط هو الرسالة ما يقصده الرجل أن المادة الإعلامية اليوم هي الرسالة تحولت إلى أمر جانبي وأصبح الوسيط هو ما ينعكس والوسيط هو صاحب الأثر وليست المادة الإعلامية يعني بالعام ما يفرق انت اي مسلسل تتابع ولا اي راديو تسمع ولا اي فيلم تشوف ولا اي مباراة او نشرة اخبار حتى ما يقدم لا يهم بتاتا اهم ما في الموضوع انك تكون على قولة الماتريكس مشبوك plugged in افضل مثال على هذا الكلام الجرايد يقرأ الانسان متوسط 2700 جريدة فيها 81 ألف صفحة بالمتوسط كم قرار حياتي يا ترى تغير بسبب خبر في الجريدة فالواحد يسأل نفسه طب أنا إيش حخسر لو ما شفت ده أو ما قريت دي تجربة الصيام الإعلامي مفتوحة جرب يوم إلى أسبوع بدون لا تلفزيون ولا راديو ولا إنترنت وكل واحد يشوف إيش حيخسر وإيش حيكسب ستكتشف أن الرسالة ليست ذات أهمية أبدا بل كل ما يهم هو الوسيط وأنك تكون متابع مشبوك وأحيانا في غالب الأمر ما تعرف انت قاعد تتابع ليش في المقابل هذا الوسيط الإعلامي أصبح يعطيك رسائل رسائل لم تطلبها أصلا لكنها تصلك شخصيات ماركات تجارية قيم وأفكار هذا لأن الوسيط الإعلامي تحول من وسيلة إلى غاية الوسيط الإعلامي تحول إلى رسالة كما قال أمين ليه بيعملوا فينا كده؟ لما هذه القنوات والشركات والصحف والمواقع الاجتماعية بيعملوا كده لأنهم يحتاجوك تحديدا يحتاجوا أكبر حصة ممكنة من محفظتك وقتك عقلك وجهدك نحن هنا لا نعرض نظريات مؤامرة الموضوع شوية منطق وحسبة بسيطة تستطيع القول أنهم في معركة معركة مع جهات أخرى تريد منك نفس الشيء تريد منك مال ووقت وجهد هذه الجهات هي ذاتك الأهل الوطن القضايا التي تهمك آخرتك وأنت أنت محدود الوقت والمال والجهد وإذا أخذ طرف منهم جزء قل المتاح للآخرين لذا الكل يبغاك الكل يحتاجك عنده وانت تختار